Привет, давай. Объявление выбрасывай в мусорку. Че, объявление клеишь? Почему на столбах? Бумага есть. Нельзя здесь клеить. Клеить можно только на досках объявлений. Тем более нельзя клеить на фундамате. А русский язык не знаю. Совсем? Далеко русский. Милицию знаешь? Hozir militsiyadan chiqqan. Пошли в милицию. Они практически мне не нужны. Ну ты снимай. Снимай все. Я понимаю, что работа такая. Ну клеить нужно только на досках объявлений. Собираю в руки, потом по намусу. Снимай. Пошли дальше. Давай, пошли, пошли. Я поддержу. Пошли вон. Еще. Пойдем, пойдем. А там гнезда, знаешь, Давай, срывай все. Или в милицию пошли. У метро пошли обрывать. Вот сейчас все почистишь. Еще раз поймаю, будешь все чистить и в милицию сдам. Пошли, пошли. Лучше в дворнике пошел. Давай, бровай.